大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们西联二零二二年岁次壬寅属牛的流年解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，属牛的朋友啊，在岁次壬寅年分别的年岁是辛丑年的二零二一的两岁，以及一九六一的六十二岁。 己丑年的二零零九年十四岁，与一九四九年的七十四岁；丁丑年的一九九七年二十六岁，与一九三八年的八十六岁；乙丑年的一九八五年三十八岁，以及癸丑年的一九七三年五十岁。以上是我们属牛的朋友在岁次壬寅年的年岁集聚。就时运而言，己丑年的牛宝宝。 运势是最强盛的，而其他属牛的朋友运势也大多较为和顺，也就是说有最好的以及次好的，没有比较弱的部分。而今年属牛的朋友啊，在流年飞星方面，本命宫的主位是由吉星红鸾星来坐镇，红鸾星是一个能量强大的吉星，有红鸾星来坐镇本命宫，属牛的朋友在今年可以迎来八方贵人。 诸事和顺的好年景了。而在这个吉利的主星下面呢，还有复星、病符、末月、寡宿、碎杀这四颗复星。虽然这四颗复星啊会有不同的负面的力量，但是在强大的红鸾主星之下，这些复星只会在特定的状况之下发作，但是大部分的时候都是安分守己的乖宝宝了。 而这颗红蓝星啊，它的力量对于女性朋友来说也是比较强大的。也就是说，相对男性而言，女性的朋友可以获得更强大的吉星力量。当然，男性朋友你运势也是很好，只是女性的会更加的加分跟强大。在事业方面，由于属牛的朋友主星的力量强大，所以在事业方面呢，可以获得比较好的进展。 本命宫的红鸾星与外在的玉桂星以及天厨星相互照耀，若是从事创意相关工作的朋友，例如设计、自媒体或是音乐以及艺术方面的朋友，有专业技能的都可以获得比较好的机会，在事业版图上拓展都会有很长足的一个进步。若是做一般业务的朋友，透过红鸾本命星的力量。 也可以在足够的专业知识以及整洁的仪容与勤劳的态度下，成交率都会比过去大幅的高升。这里老师要特别的说一下，尤其是外在的仪容整洁，这个是在今年特别重要。为什么呢？因为今年有阴杀星在外面散发了光芒，所以如果没有给客户整洁与端庄的外在仪容的印象， 很容易让客人在心里面犯了低估，觉得是说很不愉快，你是不是不尊重我？你是不是看不起我？你是不是对你的工作不满意，还是你对我不满意呢？所以这种不好的印象容易只在客户的心里，那么客户的成交几率当然就会下降了。所以外在的仪容是非常重要的。而若是做内勤的朋友，今年有红鸾配上外在的龙德这个吉星的守护，在公司内部的关系也可以维持的不错。 更可以有机会借此来获得重用以及提拔，所以在今年与人为善，少谈八卦，专注在本业上是一个很重要的发展契机。如果你的年资跟业务能力都足够，那么老师会非常建议今年要尽力的去争取到晋升的机会，因为什么呢？因为越往高的位置，它的它的数量就会越少。 所以，我们一定要趁趁我们的食欲好的时候啊，去争取这个晋升的机会。而若是做领导团队的主管，今年红鸾星加上外在的国印星以及紫微帝星，所以今年呢，在带领团队上会有很好的向心力、士气跟绩效都会比往年来的好。但是你要注意到一个问题，当一个领导者，首先要能够洁身自爱。 对于团队的成员跟同仁，你不要有什么非分之想，或是厚此薄彼的状况发生。为什么呢？因为今年的红鸾星做了主位，外在也有碎沙以及破碎这两颗星的力量在做呼应。如果领导者的私心让底下的人发现，哎，你这一碗水端不平，有不对劲的状况产生，那么你有可能就会瞬间的瓦解你的士气，导致你的业绩追求目标功败垂成了。 而在财运方面，今年的本命宫红鸾星配上了附近的天喜星，基本上财运都很不错哦。但是正财的强度啊，会高过于偏财的强度。正财当然指的就是我们自己的本业本职，所以努力发展事业是会比花太多时间在思考如何做投资赚价差会比较来得好一点。但是如果真的还想做一些投资，那么在壬寅年，也就是西元二零二二年。 对于属牛的朋友来说，不动产就不是一个很好的投资标的。当然，这里当然不是说不动产会有什么不好的事情发生，而是我们属牛的朋友啊，本命宫既然是红鸾星独坐本位，而红鸾星啊本身又是一个变动之星，所以在投资的时候啊，会容易耐不住性子，容易朝三暮四，看了很多房子，但却拿不定主意，因为不动产的投资啊。 我们一下手，可能就是好几年都没有办法脱手，所以在这种状况之下，不要把钱放在不动产里面，避免什么？避免你自己心痒难熬，或者是呢买了结案之后又感到哎呀买了不够好的标的物，应该换人把这个钱换到其他地方，这样子就有点可惜了。而在这个时候啊，如果你非投资不可，可以考虑去投资一些。 去杠杆化的一个指数型的期货或者是股票的投资，这种啊比较属于短线的操作，而且随时可以脱手，输赢啊其实当下或是几天之内就可以决定了。当你自己不想玩的时候啊，也因为无杠杆或是非常低的杠杆，最多你只要设定好停损跟停利啊，把它放着，那么你自己的心理压力也会比较小一点。要注意的是，一定要把杠杆尽量的做小，自己的投资纪律一定要好。 不然容易因为你心情的波动啊，导致该出场的时候贪婪，该进场的时候恐惧，这些啊都会有比较不好的影响。而在健康方面，因为红鸾星的力量强大，今年无论男性、女性，尤其是女性，如果没有怀孕的打算，在两人世界的时候，切记一定要做好什么防护措施，不要以为几率不高，在今年几率就是倍儿高的，好吗？ 而如果打算怀孕的，当然今年就是一个好时间，而且比较大的机会会是怀男宝宝的机会会稍微高这么一点，所以千万要了解自己的人生计划。两人世界与二加一的生活，那可不是多双筷子的事情，是一个可能让你无论你愿意或者是不愿意，你都得呕心沥血十八年的时间。所以啊，虽然我们曾经说过啊。 人是当了父母之后才开始学怎么当父母，但是呢，我们也可以看看其他的生物，大部分都是在准备好合适的环境与心理的准备之后才会繁衍下一代。所以要不要孩子，真的是需要仔细考量清楚的哦。而在其他方面，今年受到了病伏星的影响，会比较容易会有一些小感冒。女性的朋友要特别注意什么妇科相关的清洁，因为病伏星。 佩戴外在的小耗心，身体的元气啊会比较差一点，通常会预先反映到妇科的问题上面，所以周期前后的保暖、日常的清洁、饮食的控制，这都是非常重要的。男性的朋友要注意睡眠品质，不要熬夜了，熬一天老七天，肝脏容易透支消费，老了你就要付出利滚利的代价了。 而在其他方面呢？今年对于已婚或是未婚的男女来说，当然有了红鸾心动这个要素，所以容易桃花朵朵开。已婚的要懂得避嫌以及洁身自爱，就算是你无意，但是你也别让别人做成友情的机会。这个要素啊，真的是要非常注意的，注意的。而 当然，还要更要注意的就是，还有一颗叫做报败星在遥远的外侧，随时等待着你行差踏错，然后给你致命的一击，而且可能一次会让你失去原本所拥有的一切。而对于未婚男女来说，没有对象的哦，还没有固定对象，或是还是单身的，可以比较有机会找到合适的对象。当然，也因为寡数跟孤城还有这两颗凶星的影响。 有时候，因为可能单身太久了，太急着有一个伴侣来陪伴自己，而没有充分认识到你所追求的对象，或是跟你告白的对象，他到底是什么样的人？他有什么样的生活环境跟习惯？或是彼此之间呢？除了男欢女爱之外，还有没有什么样的交集观念？你是否合拍？ 感情的路啊，要走得远，首先观念一定要相近，当然不可能一致，哎，我们也不求一样，但是我们求两个人在有意见相不同的时候啊，我们有办法去协调。如果不是，那么请不要为了有伴侣、有人陪而在一起，这样不但对对方是不负责任的，也对自己宝贵的青春岁月也是一样的不负责任。 而如果是已经有稳定对象的朋友啊，那么就可以考虑在今年往人生的下一个阶段一起携手迈进。因为两个人在一起如果已经稳定了，彼此都知根知底，而且相处愉快了，那么这个时候或许就需要那么一点点的冲动来进入到下一个阶段。今年或许就是一个不错的机会哦。而最后啊，属牛的朋友，我们在辛丑牛年的时候度过了我们太岁的本命年。 到了岁次壬寅年，迎接到了这几年来相对比较好的一个年景。不但透过了本命的红鸾星，我们可以赢得八方贵人来，又可以获得来自遥远的一方诸多强大吉星的来守护。所以一定要把握好这个时运，天时跟地利都给了属牛的朋友。最后一个关键，那么当然就是人和了。 而我们要知道，人生的路上在去往我们目标迈进啊，想要跟得到中间还有一个要素，那叫做行动。您已经准备好要行动了吗？感谢大家今天的收看。若您喜欢老师的视频，请按赞、订阅、分享。若您需要老师专业的命理咨询服务，下方有老师的服务须知，请详阅之后再与老师联系。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。